Нормально четно нраву. Вау. Hammaga salom, bu Texnogo kanali. Bugungi qahramonimiz Real 9 ay. Xo'p, korpusiga keladigan bo'lsak, orqasi matviy plastik, bundan tashqari bitta rangi bor, qora rangi bor. И dizayniga keladigan bo'lsak, yoni qarali emas, sal avalniy. Endi ekraniga keladigan bo'lsak, 6.6 dyum IPS matritsa, Full HD va 90 Hz ishlaydi ekran. Protsessori Snapdragon 680, 8 yadrli, 6 nanometr. Video kartasiga keladigan bo'lsak, Android 610. Asus 4 GB lisi bor, 6 GB lisi bor. qo'limdagi 6 GB azu 128 talik realme 9 i 4 128 talisi ham bor android 11 sistemada ishlaydi O'zining obalochkasi realme ui 2 batareykasi 5000 mA, bu degani bemalol 2 kun ishlatsangiz bo'ladi 33 vattda to'ldiradi примерно 1 soat 12 minutda zaryadda to'ladi I yana bitta plus tarafi ikkita sim kartani ham qabul qiladi и sd kartani ham qabul qiladi nfcsi ham bor 3,5 mm audio jacki bor va kolonkasi stereo kolonka. Qani eshitib ko'ramiz. Eshitotgan bo'lsangiz, ikki tomondan chiqyapti kolonka, past qismidan va qismidan. Kolonkasi yaxshi eshitilyapti, sifatli, yomon emas. Asosiy kamerasi 50 megapiksel, ikkinchi kamerasi 2 megapiksel makro uchun, yaqin kadrlar, detallar uchun 2 megapiksel telefoto. Video keladigan bo'lsa 1080p 30 ta kadr oladi. Selfie kamerasi keladigan bo'lsa 16 megapiksel, a videoda 1080p 30 ta kadr oladi. Bu telefonimizda olingan video rasmlarni ko'rishingiz mumkin. kill I got time to feel I took the red pill No life's short, so I wanna live real But how's it supposed to feel? realme 9i telefonimizda 2 xil rejim ishlayotgan 720p 30 kadr 1080p 30 kadr hozir 1080p 30 kadrda syomka qo'yma mikrofonlari ham o'ziniki и qo'lda syomka qilyapman ko'rayotgan bo'lsanglar yomon emas yaxshi oldi kamerasida ham syomka qilyapman oldi kamerasida ham ikki xil rejimda ishlayotgan yetti yuz yigirma o'ttizta kadr bir ming saksonta kadr hozir bir ming saksonta kadr olyapman yaxshi narxiga arziydi ko'rayotgan bo'lsanglar hozirgi kunda telefonimizdan narxi ikki million olti yuz qirq ming so'm realme o'zbekistonga jamoamiz nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz realme 9 a telefonimizda shaxsan o'zimga yoqdi sabab 3,5 mm audio cheki bor batareykasi ikki kunga bemalol yetyapti orqasi mat yuzliligi и e, rangi sveti ham juda ham yoqdi ko'k rangi Menga e, rasmlari ham videolari ham yaxshi e, xullas narxiga arziydi telefon bu telefonimizga yana virtualni azu qo'shsangiz bo'ladi ya'ni 5 GB qo'shasizda jami 11 GB bo'ladi sizlar kutgandek bu telefonimizda game test qilib ko'rdim